el segundo municipio que, transitó este, a través de una consulta, bueno, y a través de los tribunales electorales, a, este, a, elegir autoridades a través del sistema normativo. Y este asunto viene de una solicitud que se hizo en el año 2015, 2014, perdón. Ahí la comunidad dijo, bueno, son más de 100 comunidades las que conforman el municipio, de hecho el municipio es grande, yo tengo la posibilidad de ir, y es enorme el municipio de Ayutla y tiene un montón de comunidades ¿no? y de, localidades. Entonces, algunos ciudadanos dijeron, a ver, yo quiero que me consultes, viendo el, ejemplo de Cherán, dijeron, ah, si Cherán se pudo, acá se puede, ¿no? Y también ya habían intentado, el, ya habían hecho un ejercicio en el, en el, en el asunto de San Luis Agatlán también, pero bueno, ahí se notó el procedimiento y al final se perdió la consulta. Pero bueno, entonces eh, hay un que yo también quiero, que ya no quiero que, elegir por, partidos, quiero elegir por usos y costumbres, ¿no? Y ya, eso se hizo en el 2014. Este, se hace una solicitud, la solicitud este, se, presenta ante el Instituto Electoral y le dicen, Instituto Electoral, yo quiero una consulta para transitar a un sistema, sistema normativo propio y en el 2015, este, pues el, instituto eh, después este, eh, realizó estas esta consulta en diversas comunidades, aquí como derivado que es muy grande el municipio y muy, pues tiene muchísimas comunidades, tiene más de 100 comunidades, pues hizo asambleas comunitarias en cada una y fue recogiendo como arrojando, sí, anotando los resultados que arrojaba cada consulta. Y la consulta al final se, se gana, pero previo a esto, déjenme les comento que en el año 2015, el este, hagan de cuenta, se hace la solicitud. El, día días antes de la elección, em, la gente solicita, los solicitantes, la gente pide que no haya elecciones en Ayutla porque no se ha dicho qué pasó, no, no, se ha dicho si, si se va a llevar a cabo o no la elección. Pero entonces el, instituto dice, no, pues es que eso no puede ser porque pues, las elecciones tienen que seguir. Entonces un vino a la sala regional, ese es el primer presidente es el 245 y allí lo que se dice, a ver, este, la sala resolvió, hay un, un, este, un retraso injustificado por parte del instituto, del actual del instituto. Entonces, a, a, pesar de que está el proceso y todo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero dijo, la comunidad necesita saber si quiere transitar o no al sistema normativo. Entonces, en el plazo máximo de un mes tendrás que efectuar esas asambleas o esas consultas, ¿no? Y para determinar si la mayoría de la población está o no de acuerdo. Y este, bueno, ahí lo que sí no le dio la razón en el, municipio es decir, pues ni modo, se tendrá que hacer este, las elecciones normal porque pues, es irreparable el acto, ¿no? no hay forma de echar para atrás todo el proceso, ya ha habido un registro de candidatos, ya, ya está todo el proceso, no nada más para la elección. Lo que sí es que el orden no es que pues a la brevedad se pronuncie sobre la, sobre no se pronuncie sino que haga las consultas. Entonces ya hizo las consultas y la mayoría de la población, eh, digo de manera cerrada, pero determinó la mayoría que sí querían usos y costumbres para elegir a sus autoridades. Aquí es cuando viene la defensoría, ellos vienen con estos resultados. Estos resultados habían, este, habían sido impugnados por los partidos políticos principalmente, este, o por gente de los partidos políticos, y esos resultados dijeron, no, este, pues, se determinó que querían usos y costumbres. Y después impugnaron. Y derivó de, esa impugnación, el Tribunal Electoral Local dijo, no, que se vuelvan a realizar las consultas. Es, eh, le dan la razón pues a la gente, de, a los contrarios de, los... Eh, de la gente que crea ese tema normativo. Y dicen que se vuelva a hacer, entonces ahí es donde vienen con nosotros. Y dice, bueno, nos, nos comentan, nosotros nuestra pretensión o lo que queremos es que ya no se vuelvan a hacer las asambleas y que se, garantice ese, derecho, que, que se ya, ya se, pues, se validen esos resultados. Entonces ya nosotros promovimos un juicio para la protección de los derechos políticos, fuimos hasta Chilpancingo a checar este, los expedientes, cajas y cajas de expedientes, nos pusimos a hacer la demanda, dos días la terminamos, sin dormir nada, pero se terminó. Y, este, y ya el chiste es que después, porque tenemos cuatro días aparte, ellos llegaron en el primer día afortunadamente, que las habían notificado. Y después dijeron, no, pues falta tres días. Entonces fuimos, a, era imposible que ellos sacaran todas las pruebas, ¿no? Porque había discos, había plan de asamblea, había mil cosas, ¿no? Entonces tuvimos que ir, fuimos a 5, ahí trabajamos la demanda, y a, los dos días eh, se presentó ese escrito de impugnación y afortunadamente la sala de Ciudad de México determinó confirmar los resultados de la consulta. la demanda fue más este, en términos de valoración probatoria, por eso no me voy a, entrar mucho en eso, porque la verdad se planteó más como de indebida valoración probatoria. Es muy técnico y muy tedioso, pero este, lo que sí es que al final, se, en el año 2016, la sala valida los resultados de las asambleas realizadas en el 2015. Entonces Ayutla al menos ya tenía ese camino libre para que ellos pudieran determinar, este, para que ellos pudieran decidir en el, próximo proceso, en que acaba de pasar, este, su autoridad por usos y costumbres. Y este asunto es súper interesante aparte porque ya después del trabajo que hizo la Defensoría, pues las comunidades dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la realidad es que son más de 100 comunidades y pues ¿cómo vamos a elegir? ¿no? No es, por ejemplo, en Oaxaca, le, volvemos a Oaxaca, pero bueno. Este, Oaxaca son 570 municipios, los municipios son muy chiquitos, o sea es más fácil organizar una elección y decir, a ver, voy a convocar una asamblea general y aquí todos vamos a elegir a nuestro presidente municipal. O sea, es mucho más sencillo porque es una población pequeña, pero en Ayutla es bastante, es muy, mucha población. Entonces lo que hicieron, y a mí me parece súper interesante, es el tema de, por ejemplo, ellos dijeron, a ver, yo de entrada, a mí no me representa un órgano, e, es que en mi cosmovisión, en mi forma de entender el mundo, la vida, no hay esa jerarquía. Aquí quienes participamos, todos, o sea, todos somos igual, pues, ¿no? Entonces aquí no hay tanto como un presidente y el presidente es la, el, la, este, el funcionario más importante, por eso es la cabeza, y luego ya viene el síndico que se encarga de los temas de los dineros y de la representación del ayuntamiento y luego los regidores cada quien con sus, este, con sus, pues sí, con, sus comisiones, ¿no? Entonces ahí dijeron, no, nosotros no queremos de entrada un, este, un, queremos ese sistemita de presidente, síndico y regidores, queremos un consejo. Y luego en el, este, ellos determinaron que, ahí volvemos al tema, o sea, ahí volvemos a este derecho que a veces parece tan alejado, pero que en realidad no lo es tanto porque la gente de la industria dijo, no, sabes que yo no quiero que sea una asamblea, porque va a ser imposible una asamblea general comunitaria, no sé, no tengo el dato de cuánta gente vive en Ayutla, pero va a ser imposible, ¿no? Eh, o va a ser materialmente muy complicado en selección. Entonces lo que se hicieron fue diversas, diversas asambleas, se, en, cada comunidad se fue designando un delegado, y el delegado era como el representante de esa comunidad, y al final se juntaron esos delegados para, para ahora sí elegir al consejo. Y ese fue este, la, el, procedimiento que tuvo Ayutla de los días y bueno, el asunto, otro de las sentencias que me parecen relevantes, esa ya no la llevamos nosotros, pero que me parece muy importante mencionar, es este, una que se, en donde la sala superior, eh, bueno, aquí en lo que decía la gente de Utah era, a ver, este, no está totalmente regulado cómo van a ser mis elecciones por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque el Congreso del Estado no nos ha dicho cómo, ¿no? o sea, no nos ha dicho la manera en que se va a llevar a cabo. muy preocupados porque si vinieron, si pues sí los escuchamos, estaban bastante preocupados. Y bueno, ahí dijeron, y la sala le dijo, mira, lo que pasa es que allí tú no tienes la razón, pero no tienes la razón, pero te favorece. O sea, no tienes la razón en, en, en decirte, el, Congreso tiene que regular qué son los costumbres y cuál es el método electivo. O sea, no. O sea, las comunidades tienen esa facultad, esas atribuciones para ellos determinar el método de elección. Entonces, a grandes rasgos les dijo, más técnico, se lo leo. El derecho de autonomía indígena implica que los pueblos y comunidades indígenas determinen el método de elección de sus autoridades municipales. Por tanto, la forma de elección no debe ser regulada por los órganos del Estado, sino por la Asamblea General Comunitaria como máxima autoridad de tales colectividades. Esto implica que el derecho a la libre determinación y conlleva a que las comunidades puedan elegir este proceso o este método electivo. Entonces en Ayutla hicieron eso, o sea, bajo, bajo esa perspectiva de que nadie es más y de que pues nosotros todos estamos aquí, todos vamos a representarnos y vamos a elegir hombres y mujeres de las comunidades y todo, hicieron eso, que, me parece un ejercicio democrático muy interesante. Tuvieron este, sus asambleas, después cada una de las asambleas este, decidieron, a, eligieron a su, a su comisionado o a la gente como que los representaba y después ya fueron a una asamblea general en donde se determinó ahora sí la elección de este consejo. Entonces, bueno, esas aquí están en el, esquemita, que son como pruebas, asambleas comunitarias, luego una asamblea comunitaria, una asamblea, municipal de representantes, que conllevó a la elección de un consejo municipal comunitario. Entonces, este es uno de los asuntos que nosotros este, atendimos en, en, este, este la, defensa, una parte de este asunto, porque les digo, es una cadena impugnativa enorme, pero este es un ejemplo de cómo esas, esas este, pues, em, pues esas, em, esos derechos que a veces parecen tan, tan, llegar, tan allegados al este, o tan, tan difíciles de obtener, la verdad es que se, se ejercen, ¿no? se ejercitan. El otro asunto eh, que les digo que yo creo que va a dar, este, mm, va a de qué hablar, es un asunto que estamos ahorita llevando en asesoría. Este asunto, este, básicamente la gente es este, pues, la que tiene que estar muy al pendiente de, de los este, estrados y de todo. Pero ellos lo que están pidiendo es que sus autoridades auxiliares sea también por usos y costumbres. O sea, ellos ya no quieren que nada más las municipales, sino que también las auxiliares se les permita la elección de sus, de sus autoridades por usos y costumbres. Este municipio, bueno, se llama, eh, la comunidad se llama La de Chalmita, y es del municipio de Pedro Escobedo. Este municipio lo que quiere es este, elegir a sus autores por sus y costumbres, son una comunidad ñañú, eh, localizada en los valles centrales de Querétaro, y lo que se está buscando pues es ese, es ese reconocimiento, ¿no? y lo que ellos quieren y eh, lo que ellos nos plantean, que a mí me parece súper interesante, que también creo que ha sido muy, algo muy similar a lo que pasa en los asuntos de Xochimilco, de San Andrés Ototepec, es que anteriormente, antes de que el Estado viniera a regular las figuras, anteriormente se elegía se elegían a sus autoridades bajo, bajo su sistema normativo, ¿no?